大米带大米的这一种，看看这个有没有啊？哎呀，把大米掉了。那这一粒一粒的，这个就是这个都是大八爪鱼的大米啊。这一颗就是一个八爪鱼，看多少颗？ 可香可香了。